नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आजदेखि चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि फेसबुक एड्सको पुरै जानकारी चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सो त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो बारेमा चाहिँ के कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोसँग सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ सो म चाहिँ राजीव ख्याजु र मैले चाहिँ digital marketing one year course भइसक्यो मैले गरिरहेको चाहिँ र मैले यो डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ कसरी स्टार्ट गरेँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ मैले युट्युबमा र फेसबुकमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ जस्तो चिज पनि रहेछ भनेर चाहिँ मलाई डिस्कभर गरेँ र त्यसपछि चाहिँ मलाई अझ त्यसको बारेमा चाहिँ कुराहरू जान्न मन लागेर मैले चाहिँ त्यसको बारेमा रिसर्च गरेँ र रिसर्च गरिसकेपछि मैले फाइनली सागदु युनिभर्सिटी जुन चाहिँ ट्वेन्टी डेजको कोर्स थियो मैले चाहिँ त्यो लिएँ र त्यहाँबाट चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेँ र मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै अलमोस्ट फिफ्टी डलर जति चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्टमै मैले सकाएँ र त्यहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकिसकेपछि आफ्नो नलेजलाई अझ बढाउनको लागि मैले चाहिँ डब्लुएस क्युबटेक जुन चाहिँ इन्डियन युट्युब च्यानल हो सो त्यहाँबाट पनि मैले सर्टिफिकेसन कोर्सको रूपमा मैले त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिकेको छु र त्यही कुरालाई मैले इम्प्लिमेन्ट गर्दा गर्दै अहिले रिसेन्टली चाहिँ मैले डिजिटल गोर्खामा चाहिँ मैले एडमिसन जसरी अनलाइन कोर्स चाहिँ मैले लिएको छु सो यसपछि पनि मेरो डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी नै विदेशी कोर्सहरू पनि लिने प्लान छ आज चाहिँ हामीहरू फेसबुक एड्सको फुल कोर्सको रूपमा हामीहरू जानेछौँ सो यो कोर्स चाहिँ कस्तोको लागि हो भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ फेसबुकमा एड रन गर्न मन छ र आफ्नो बिजनेस छ र अनलाइन बिजनेसमा ट्रान्सफर गर्न मन छ भने तिनीहरूको लागि चाहिँ यो कोर्स हो यो कोर्स चाहिँ फ्री हुनेवाला छ तर तपाईँको टाइमको भ्यालु चाहिँ जुन चाहिँ भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ मैले यो कोर्सलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ र इन्फर्मेटिभ तरिकाले चाहिँ मैले डिजाइन गरेको छु र यो कोर्समा चाहिँ प्र्याक्टिकल धेरै हुनेछ थ्योरी अलमोस्ट वान पर्सेन्ट जति हुनेछ हामीहरू सुरु गर्छौँ प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईँले पर्सनल इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो इन्ट्रेस्ट के हो मेरो हबी के हो र मेरो एड्रेस र अरू बायो चिजहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेयर गर्ने गरिन्छ इक्जाम्पलको लागि यो मान्छेको चाहिँ अनिका हुट छ र ऊ चाहिँ फेसन इन्फ्लुएन्सर हो र तलतिर चाहिँ उसको बायोको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको छ र नेक्स्ट इक्जाम्पल मोली सोको बारेमा पनि आफ्नो बायो र उसले के काम गर्छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा लेखेको छ र थर्डमा पनि सोसल म्यानेजर हो रे र उसको बायोको बारेमा सबै कुरा लेखेको छ अब चाहिँ हामीहरू यही कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ हामीहरू हेर्छौँ तपाईँले फेसबुक खोल्नु भइसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँतिर जुन चाहिँ इभर ख्याजु भन्ने मेरो प्रोफाइलमा जान्छु र प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त आफ्नो नाम फ्रेन्ड्सको लिस्टहरू र तपाईँको प्रोफाइल पिक्चर या माथितिर कभर पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ इन्ट्रो जुन चाहिँ इडिक बायो सो यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बारेमा चाहिँ तपाईँले यहाँतिर लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो म भिडियो एडिटर र डिजिटल मार्केटर हो भने मैले यहाँतिर यसरी लेख्न सक्छु र सेभ गर्न सक्छु र तलतिर तपाईँले इडिक डिटेल्स सो आफ्नो वर्क स्पेसको लागि एड हाई स्कुलको लागि एड कलेजेस जुन चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनहरू हुन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ र तलतिर रहेको छ एड हबिज हबिज चाहिँ के के छ तपाईँको यसरी चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फिचरहरू पनि यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मैले यो एड गरेँ सो तपाईँले आफ्नो बायोलाई चाहिँ अप्टिमाइज गरेर जस्तो कि इन्ट्रोमा चाहिँ तपाईँले के के लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो लेख्नुहोस् र तपाईँले तपाईँको हबी के हो र तपाईँले केही कलेक्सनहरू पनि यहाँतिर हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको यो कभर इमेजलाई पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इडिट कभर फोटोबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यो हालिदिएँ र सेभ चेन्जेस गरिदिन्छु र तपाईँले प्रोफाइल पिक्चर पनि यसरी अपलोड फोटोमा गएर यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले डिस्क्रिप्सन पनि यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा हो प्रोफाइल भनेको चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्ने ठाउँ हो अब चाहिँ हामीहरू पेजेस चाहिँ के हो जुन चाहिँ हामीले पनि क्रिएट गरे हुनसक्छ सो पेजेस भनेको चाहिँ एउटा प्रोफाइलमा चाहिँ अलमोस्ट फाइभ थाउजन्ड फ्रेन्ड्सहरूको लिमिट हुन्छ तर पेजेसहरूमा चाहिँ फाइभ थाउजन्डभन्दा बढी तपाईँले चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड्स होस् या बिजनेस प्रपोजको लागि चाहिँ तपाईँले पेज चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँतिर हाई के भनेको छ भन्दाखेरि you must have a profile to create a page or help one भनेछ तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्रोफाइल चाहिन्छ जुन चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ त्यो भइसकेपछि तपाईँले पेज चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ so pages are one place on Facebook where creators public figures business brands organisations charities can connect with your fans or customers तपाईँले चाहिँ पेज चाहिँ किन क्रिएट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बिजनेसलाई प्रमोट गर्नको लागि तपाईँको बिजनेस र तपाईँको कस्टमरको कनेक्सन बनाउनको लागि चाहिँ पेज चाहिँ एकदम हेल्प हुन्छ सो त्यसैले चाहिँ हामीले पेज चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ प्र्याक्टिकली पनि हेर्छौँ मैले यहाँतिर पेजहरू क्रिएट गराएको छु जस्तै कि मार्ट भन्ने पेज चाहिँ मैले क्रिएट गराएको छु सो यसमा अहिले चाहिँ थर्टी वान लाइक्स छ थर्टी टू फलोवर्स छ र यो माथिको कभर इमेज भन्छ र यो प्रोफाइल पिक्चर जुन चाहिँ तपाईँले प्रोफाइलमा चाहिँ जसरी पर्सनल इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो बिजनेसको सम्बन्धी चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट धेरै मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको कस्तो बिजनेस हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यो कभर इमेज मैले हालेको छु सो कभर फोटोमा चाहिँ मेरो ब्लुटुथ स्पिकरको इमेज हालेछु टेक्स्ट हालेछु सो यसले चाहिँ के रिभिजन गर्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ इयरपड बिजनेस छ अथवा इयरपड कम्पनी छ भने चाहिँ उनीहरूको माइन्डसेट हुन्छ र यहाँतिर तपाईँले यसरी अप्टिमाइज पोस्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यो पोस्टहरू चाहिँ मैले कहाँबाट गरेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म भन्नेछु सो पेज भनेको चाहिँ कुनै पनि बिजनेस प्रमोट गर्नको लागि अथवा तपाईँको पर्सनल ब्रान्डिङको लागि पनि हुनसक्छ तपाईँको फलोअर बढाउनुको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा अप्टिमाइज तरिकाले चाहिँ पेजबाट गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ ग्रुप्स चाहिँ के हो ग्रुप्स भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँले एक अर्कालाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ कम्युनिकेट एबाउट यर इन्ट्रेस्ट जस्तै कि तपाईँलाई फुटबलको इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले चाहिँ फुटबलको ग्रुपमा चाहिँ तपाईँले जोइन गर्नुहुन्छ र त्यो ग्रुपमा जोइन गरिसकेपछि तपाईँको जुन चाहिँ फिडमा जुन चाहिँ तपाईँले स्क्रोल गर्ने मेन होममा चाहिँ फुटबलको मात्र तपाईँको पुरै एल्गोरिथम अनुसार चाहिँ तपाईँको देखाउँछ सो तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीको रियुनियनको लागि टिमको लागि फेसबुक ग्रुप चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू अब चाहिँ हामीहरू ग्रुप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू हेर्छौँ इक्जाम्पलको लागि यहाँ माथितिर म ग्रुपमा जान्छु र एउटा ग्रुप छ क्यानभा एन्ड फाइबर कम्युनिटी भनेछ सो यो चाहिँ एउटा ग्रुप भयो थर्टी फाइभ पोइन्ट सेभेन के मेम्बर्सहरू छ यसमा चाहिँ सबै ग्राफिक डिजाइनरहरू क्यानभा युज गर्नेहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट भएको जुन ग्रुपमा छ उनीहरू चाहिँ त्यही ग्रुपमा चाहिँ इन्टर हुन्छ भन्ने कुरा हो सो तपाईँले पेज क्रिएट गर्ने चाहिँ कसरी हो त पेज क्रिएट गर्नको लागि यो सिमोरमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र यहाँतिर पेजेस भन्ने छ पेजेसमा गइसकेपछि तपाईँले लेफ्ट साइडमा क्रिएट न्यु पेजमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले पेजको नाम राख्नुहोस् इक्जाम्पलको लागि मेरो पेजको नाम चाहिँ मैले डिजिटल मार्कर भनेर राखेँ त्यसपछि मेरो क्याटेगोरी तपाईँको कुन क्याटेगोरीमा पर्छ जस्तै कि मेरो डिजिटल क्रिएटर पनि हुनसक्छ सोसल मिडिया एजेन्सी पनि हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ तिनवटा चाहिँ तपाईँले यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ सो तिनवटा चाहिँ तपाईँलाई हाल्न दिन्छ र तपाईँले डिस्क्रिप्सन बायो बायो भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन हो सो तपाईँले डिस्क्रिप्सन सो तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ के कुराहरू यहाँतिर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी भनेर लेखिदिन्छु र यहाँतिर तपाईँले क्रिएट पेजमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र पेज क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर वेबसाइट छ भने तपाईँले वेबसाइट हाल्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले आफ्नो वेबसाइट हाल्छु तपाईँले फोन नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ इमेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हाल्नु भइसकेपछि आफ्नो नम्बर हाल्नुहोस् र नेक्स्ट गरिदिनुहोस् नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँतिर एड प्रोफाइल यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यो हालिदिन्छु र तपाईँले कभर इमेज मैले चाहिँ अहिले यो हालिदिन्छु तपाईँले यसरी मिलाउनु नि सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ कसरी देखिन्छ र तपाईँको डेस्कटपमा चाहिँ कसरी देखिन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीहरू नेक्स्ट गर्छौँ नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई चाहिँ यसरी इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीहरू नेक्स्ट गर्छौँ र डन गरिदिन्छौँ सो so, तपाईँको पेज चाहिँ क्रिएट भएको छ एकदम पेज क्रिएट गर्नको लागि एकदम सजिलो छ त सो तपाईँले पनि यो प्रोसेस युज गरेर तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू ग्रुप चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हामीहरू हेर्छौँ ग्रुपलाई हामीले क्रिएट गर्नको लागि हामीहरू ग्रुपमा जान्छौँ र यहाँतिर क्रिएट न्यू ग्रुपमा जान्छौँ र ग्रुपको नाम चाहिँ तपाईँले हाल्नुहोस् जस्तै कि डिजिटल मार्कर भनेर हालेँ र तपाईँले पब्लिक हाल्ने हो कि प्राइभेट हाल्ने हो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ पब्लिक हालिदिन्छु र क्रिएट गरिदिन्छु सो क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँतिरबाट आफ्नो कभर इमेज चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले डिफ्रेन्ट फ्रेन्ड्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ म यसरी हालिदिन्छु सो तपाईँले चाहिँ आज पेज पनि क्रिएट गर्न सिक्नुभयो अनि तपाईँले ग्रुप पनि क्रिएट गर्न सिक्नुभयो सो आजको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि पनि यो कोर्सको बारेमा चाहिँ हामीहरू कन्टिन्यू गर्दै जानेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye